Pada episode 13 selanjutnya, sepertinya konflik antara Hong Dusik dan Hye Jin akan benar-benar pecah dan mungkin episode 13 dan 14 akan menjadi episode paling menyedihkan dari drama hometown Cha Cha Cha. Pada preview episode 13, Hye Jin memberikan kejutan ulang tahun untuk Hong Banjang di rumahnya dengan sebuah hadiah untuk merayakan ulang tahunnya. Mereka berdua terlihat sangat bahagia dan menikmati momen kebersamaan mereka, Bahkan kehadiran Hua Jung pun tak disadari oleh Hong Dusik dan Hye Jin. Hua Jung yang melihat mereka bahagia, juga tampak tersenyum-senyum melihat momen itu. Sementara itu, Ji Sung Hyun merasa gelisah setelah penulis Wang tidak mau bekerja dengannya lagi dan memilih bekerja dengan sutradara lain. Sepertinya penulis Wang mulai mencoba menjauh dan melupakan Ji Sung Hyun. Akankah dia menyadari perasaan penulis Wang dan alasan untuk berpisah darinya? Karena selama ini Ji Sung Hyun hanya sibuk dengan pekerjaan dan perasaannya kepada Hye Jin saja. Jadi mungkin memang membutuhkan sebuah jarak untuk membuat Ji Sung Hyun sadar dengan perasaannya kepada penulis Wang. Melihat Ji Sung Hyun yang sedang meratapi nasibnya, Hong Dusik mendekatinya dan memberitahu jika Ji Sung Hyun harus mulai merubah cara pandang dalam hidupnya, dan mencoba menjalani kehidupan yang baru. Choi Eng Chul sepertinya mulai berani menunjukkan perasaannya dan tidak sekaku sebelumnya. Karena Choi Eng Chul sudah berani memeluk Pion Mison. Hal itu terjadi setelah Mison memberitahunya untuk tidak mempelajarinya tetapi melakukan apa yang dia inginkan. Selain itu, Hye Jin dan Kepala Hong membantu ibu Bora yang akan melahirkan, sepertinya suaminya tidak ada dan mereka akan membawanya ke rumah sakit dengan menggunakan sebau mobil. Lalu Hye Jin bertanya pada Kepala Hong apakah dia tidak berniat kembali ke Seoul, Tampaknya Hye Jin sangat penasaran mengapa kepala Hong memilih untuk tinggal di Gongjin, padahal dia bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang bagus di Seoul dengan keterampilan dan pengetahuannya. Selanjutnya Hye Jin mulai penasaran dengan buku-buku milik Hong Dusik, sampai akhirnya tak sengaja menemukan sebuah foto di dalam salah satu buku. Hye Jin yang penasaran akhirnya mencoba bertanya, siapa orang yang ada dalam foto tersebut. Namun Hong Dusik yang terlihat terkejut malah berkata agak kasar kepada Hye Jin dengan mengatakan Hye Jin tak seharusnya sembarangan menyentuh barang milik orang lain. Hye Jin yang mendengar itu tentu saja terkejut dan mengatakan jika Hong Dusik perlahan-lahan menjauh menjadi orang yang tidak dikenalnya. Perkataan Hye Jin di sini terlihat sangat aneh, karena Hong Dusik sepertinya mulai menjauhi Hye Jin. Jika ditebak, mungkin saja hal ini karena trauma Hong Dusik yang menganggap jika dia adalah penyebab kematian orang yang dicintainya. Jadi Hong Dusik merasa jika Hye Jin juga akan meninggalkannya, jika Hong Dusik terlalu mencintainya. Namun selain trauma tersebut, Hong Dusik juga terlihat masih menyimpan rahasia lain terutama terkait orang-orang dalam foto tersebut. Bisa dipastikan jika orang tersebut bukanlah istri Hong Dusik karena ia memanggil dengan sebutan Nuna. Namun sepertinya wanita itu adalah orang yang sangat dekat dengan Hong Dusik karena mereka terlihat akrab. Hong Dusik juga bertanya tentang penampilannya dalam setelan hitam, yang merupakan setelan yang ingin dia buang di awal episode. Wanita itu juga mengatakan bahwa setelan itu sangat cocok untuknya. Sepertinya orang-orang dalam foto tersebut adalah penyebab trauma Hong Dusik, di mana ia sering mengalami mimpi buruk, suara anak menangis dan tangan seseorang yang berlumuran darah menyentuh bahunya. Lalu siapakah wanita itu sebenarnya? Apakah dia adalah kakak Hong Dusik, atau apakah dia senior di kampusnya? Kita masih belum bisa menebak terlalu jauh, namun yang pasti wanita tersebut adalah orang terdekat dari Hong Dusik. Dan sepertinya foto laki-laki dalam foto itu akan menjadi kunci dari semua teka-teki yang ada. Dan mungkin saja sebenarnya laki-laki dalam foto tersebut adalah kakak laki-laki Hong Dusik.